akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asannaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtan isinaa qabu siniin jechuun jaaladha. Egaa kaa warri chaayinaala ayyaantu asallaatti faarawaa taatanii karaa chaayinaala kanaa dhuftan sabiskiraabii gudhummaatii koo ta'a jechuun jaalalaan isin gaafadha. Warri maatii koo taatanii haga har'aana hordofaa jirtanii guddaa isaa galatooma. Akkasuma laayik sheerii godhuu hin dagatinaa isiniin jedhaa yaadni soo jiraate jajjabinni soo yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa jechuun jaaladha. Egaa ka har'aa yaaduma tokkoon qabadheetoo kara keessan dhufee bir jedhe. Inni sunis maalinni waggaa Egaa ka nuti biyyoota arabaa keessaa namni saddeet turree biyya keenya kan argaa jirru miidiyaarranii jechuudha. Kaleessa kan baanee dhufnee yeroo nuu dhufnu tarii waggaa saddeettan baranaa waggaa shanan baranaa afran baranaallee ta'uu danda'a. Eh, gaafa nu dhufnu eh, jireenyi hunduu haga kana qaala'eetu hin jiru. Eh, firri kaleessa mana isaa dhaqnee wajjiniin nyaannee dhunne waan qabu nu afee waan qabu nu laatee nu gaggeessee maatii keenya dhala jechuudha. Hiriyoonni keenya shamarraniitillee akkasuma ta'uu ni danda'u nu gaggeessanii dhufnu. Gaafa deebinuu akkasitti arguu dhabuu dandeenya. Egaa kan yeroo baay'ee nama rabbiin gargaare malee yeroo biyya arabaatti garuu kana namni muruu jedha namni eh, eh, ijoollee dhiisatii yookaan dargaggoota yookaan dargaggeettii qofa osoo hin ta'in warroonni maanguddoon ni jedhu. Shamarran yeroo biyya arabaatti dhufan yeroo duraa eh, waan baay'eetti tattaafatu ni uffatuu ni zannatu waan adda addaatitti utaalu gaafa xiqqoo turanii ji'a lama ji'a sadi gahanii mataan isaanii lafa laalaa. hin gaddu waan akkasiiti yookaan immoo akka kun qabaacii jedhasan waan akkasiiti illee ni qabaanii jedhanii nama dargaggoota qofa osoo hin ta'in maanguddoo illee waan kana nurraa kan jibban danuutu jira. Egaa kaatarii as keessatti namni tokko kan isin mudatee jiraachuu danda'a ta'a. Waan akkanaa kan jiru. Hatta shifeeriin shifeerii agaa shamara biyya harabaa himatu nigaa yeroo tokko tokko dhugaa dubbachuu fi ana shifeeriin tokko naman beeknudha. Eh, piraazarii kiyya beeka baay'eetti dhiyaata piraazarii kiyyaanii. Eh, Siisterii kiyyadhee piraazariin kiyya gaafa itti wal barsiisu jecha wayii dubbate. Isinii eh, warri biyya alaatii dhuftan makiinaa waggaa isiin ta'u baay'ee dubbattan. Makiin ajaajettanii daantii keessan baaftanii shittoo baaftanii. Nullee magaazina keenya keessaa yookaan iddoo makiinaa keenyaa akkana bunnee bara shittoo hin dhabneetiin ni dibanna nuti keessattuyyuu warri eh, mindaa qabnu garuu kan nuyi faana deemnu sun eenyu akka ta'e adda baafachuu qabnaa jedhee gaafa natti dubbatee tuyyuu jira jechuudha. Waatu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuu waan akkasii raawwadhee osoo hin ta'in nanna'ee jechuudha. Eh, kanaafuu amma maalan jechuu barbaade eh, yeroo galluu wanti hunduu keessattuu baqa gaafa yeroo jalqabaatiif biyyaa baanee. qarshii maal akka ta'e adda baafannee beekuu baannu sammuu keenya keessa kan guutee jiru asbeezaa warri kun fideetu dhufu waan akkasiisan ni hawwina. Mm, dubartoonni isaanii wanni waan akkasiisan ni hawwina. Kun sammuu keenya keessa ni guuta jechuudha. Gaafa galle waan akkanaa kana gaafa hin gaafa rakkanne nama nuna hullee ni dhabda. Maalan jechuu barbaade gaafa karaa biyyaa galle jireenyi guddidha. kaleessa warri firoonni keenya hiriyoonni keenya gammadanii nu faana waan qaban nu hojjetanii nu gaggeessanii gaafa deebinu akkasitti arguu dadhabna sababbiin isaa maaliin alaa dhuftee shiroo koo dandeessii alaa dhuftee eh, haala nani itti nyaata koo qopheeffadhu eh, jireenyi guddiidha. ani hoo hookan tariitii zayitii maleen hojjetachuu danda'a. Tarii ani shunkurtii maleen hojjetachuu danda'a. Kanaafiyyuu mana koo akka dhuftu dhayyamu boruu icciitiin mana kootii bahuu danda'a jechuu dandeessi. Haati manaa sun jechuudha. Firoonni keetis haa ta'u, olloonni maatii keetis haa ta'u, olloonni keetis haa ta'u jechuudha. Maal godhuu qabna? Ani akka ayyaantu ittan dubbadha kan itti bulu abbaadha. Ani kana murteeffadhe. Waaqayyoo na gargaaree ji'a shantu naha kanatti fakkaata. Kana biyya kootii Garuu ammumaan of qopheessuu qaba jedhee ofii kootii waan baay'een ofitti himaa jira jechuudha. ofii kootii waan baay'ee kanallee mee dhaggeeffatoota hordoftoota kootiif qooduun qaba jedhee tanaan e, qabadhee tolu. iyyuu dursinee namni kun akka jireenya ofii dura ofiif keenya haa keenya haa keenya haa mm, Akka kanaan egaa haati keenya e, haati haadhadha. wanna barbaadde ishee baxxe bishaanitti guutee hoggaasii kennite ilmoon koo hin jette jettee haati ilumaa sammuu keessa hin jiru. Kana of eeggannoo kan godhuu qabnu firoota keenyaaf, olloota keenya, hiriyoota keenyaa fi jechuudha. gaafumaa nuti nama kana yookaan karaa mana keenyaa dhufanii baga galte nuun jedhan maal fakkaachuu qabna isaaf fakkaachuu qabna. Fakkeenyaa fi mana keetitti diggifameetu yookaan warri keessi eeguu danda'a. Eh, yookaan immoo kan gaa'ela qabdu mana kee keessatti diggifamees eeguu danda'a. Ati nama alaa dhufu isaan maal fakkaata? Isaaf fakkaatte ati isaan ala ta'uu osoo hin ta'in kana waan jedhu kusuzzadii eh, waan addaa ta'ii qofa osoo hin ta'in ilaalcha dubbii isaan dubbatan san dubbii isaanii mi'eessu. Akkanaayedha habee jireenya habeen akkamitti jiraattarree jechuu osoo hin ta'in maal jechuu qabna ni jiraanna abshir. mana abbaa tokko yoo hin jiraate mana kuban eh, akaan hin hodhaman mana keessanii nyaadha barri bara akkanatti ni darba. Inuma dandaman hin darba waan jettu waan akkasiisa akka ati adda isaanirraa hin taane namoota naannoo keetiitiif namoota olloota keetiitiif gaafa ibsaa deemtu nama kana keessa kee godhachaatu deemta. Ilaalchi shamara biyya harabaatiif qabanillee dhiifame shamarri biyya harabaatii dhuftu bara. rakkoo namaa beektii bara hiyyummaa damdamattii bara akka jedhamtu amma nutu wal farsa malee warri biyya keessa jiru nu faarsuu hin danda'an sababbiin isaa e, namoota danuu dhagayeetu jira ashqaabaa cidha yookaan qibxatii maal jedhamaa e, afaan oromootiin bakka hin e, akka quuftuu shamara biyya shamara biyya harabaa waan akkasiisanitti sanitti jechuudha. waan natti hin tollee dhugiitiin natti hin waan akkasii gaafa jettu waan baay'ee sammuu namaa keessatti uumamaa jechuudha. Maal goota tarii dadhabbina si galtu wajjiniin sitti toluu dhabuu danda'a. Ati filannoo nyaataa siidha. Dirqama nama san gammachisuuf waan appitaayitii keetiin banne nyaadhu jechuu osoo hin ta'e fakkaadhu. Baay'ee mi'aa afaan keetiin baay'ee namatti tola haa hojjetamu mukaa! maal zayitii hoo dhabee hoo maal rakkoo qaba biddeen hin tolle maal rakkoo qaba ree garumatti nyaanna wannuma namni nyaatu nyaanna wanta adda nama godhe maaliin waan akkasiisa. waan haamlee namoota biyya kee keessa jiru itti horu sammuu kee keessatti reedii gootee of qopheessuu qabda jedhee yaada. Sababni isaa maaliif yeroo kana keessa namoonni biyya keessa jiran hojjetaa mootummaa haa ta'an daldaltoota haa ta'an qotee bulaa haa ta'an yeroo kan jireenya isaanii sammuu isaanitti ol waan ta'edha keessa jiru. Hatta ilmoo isaanii barsiisuuf hagatti ulfaatu durasitti jechuudha. ati maal goota yaada kee walitti sabassabattee waan isaan irraa adda ta'e osoo ta'e jireenya isaaniitti wal fakkaatu jechoonni kee gochi kee namoota biyya keessa jiran saniin hatta wanti ati ofii keetii qopheeffatu. waan adda ta'e osoo hin ta'in jireenya nama sanii kan hoggaan jedhu kan sibiraa dirqama akaayii nyaateef ati akaayii nyaadhu jechuufi miti rabbi si gargaaree biddeen hoo nyaatte biddeen tokko nyaatte biddeen gimmaasha ollaa keetii yoo kennite gaarummaan mataa keetiif kan hoggaan jedhu harjummaa ta'a namaa kennaa jechuu kooti miti isa kennaa abbaati. Harjummaan kennaa rabbii si kenne namni sirraa fudhachuu hin dandeenyedha. waan irraa namaaf arjoomu jechuudha. Garuu saba kee fakkaattee jiraachuun jaalattee osoo hin ta'in akka dirqamaa itti fudhadhaa. Maaliif Oromootu waa tokko jedha. Namni sirratti jiguurra gaarri sirratti jiguu wayyaa jedhamutu iyyuu jira. Gaara waggaa gaafa sirratti jigee kan sirraa kaasu nama. Namni garuu gaafa sirratti jige wanti gootu tokko hin jiru kan sirraa kaasu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu saba kee fakkaattee namoota naannoo keetii fakkaattee jiraachuun dirqama keetidha. Eh, kana wanti naa galee eh, amma fakkeenya tokko fudhadhaa yeroo wayii eh, karaa deemnaa karaa san gubbaa irratti warroonni mana daakuu keessa hojjetanii baay'atanii ani akkasii bakka dhufee hin beeku awwaara baay'ee qaba uffannee karaa deemnaa awwaara kana baay'ee kaasanii awwaarri kun akka malee Na ijoolleen kun dargaggootadha. achii nuyi shaffanannee akkanatti hin dhufne jedhanii baay'ee aaran ijoolleen kun nuti barii jedhan ilma namaatidha ati garuu daqiiqaa tokko as jala darbuudhaaf akka ati ta'aa jirtu akka yookaan akkasiin ta'aa jirtan nuti sa'aa dheeraa as dhaabbannee awwaara kan awwaasisnu kun nuti ba ilma namaatii nuun jedhan waa tokko keessa kuutitti dhufe osoo ana ta'ee hoo bakka isaanii sanii odoon bu'ee ana ta'ee hoo. namni kun uffatee waggaa nagara darbu baay'ee jireenyiin ilma namaa tokko olii tokko gadi tokko mana keessa yoggaa bulu tokko barandaa bula tokko yoo nyaatee bulu tokko agabuu bula biyya hiyyeetti keessa jirra biyya hiyyeetti keessatti dhaladhe sanii miti kanan jechaan garuu bakka rakkataa sanii hodolanii bu'ee hojjennee gaafa of laallu eh, waasa irra darbuu dandeenya. Eh, eh, fakkeenyaaf ani uffadhee bahee daaraa san keessan gangaladha jechuu kootiitti garuu seeftii nama sanii eeguudhaaf. yookaan karaa keenya odoo qayyarannee ni qayyaran chaansii danuutu iyyuu jira garuu karaa qaxxaamuraatiin darbu jecha shaffananii darbinu itti dhagaame ijoollee kanatti ijoollee dargaggootiidha itti dhagaame baay'ee dubbatanii jechuudha. Eh, Nus homaatti hin dubbanne garuu ergan darbeen boodaan isa mukuu keessatti waa baay'ee naannes saba kee fakkaattee jiraachuu kan gahu homtuyyuu jiru. Gaafa hiyyeessallee argite akkuma isaatitti waan isa fakkaatu haasofte sammuu isaatiif yeroo baay'ee e, namni tokko tokko jechoota akkanaa kan inni fayyadama. E, gaafa e, nama tarii dhaloonni kun baay'ee hedduu natti tolu. Egaa ka waan akkanaa kanatti ni gaddu malee ni gammadu dheeyyaan keessattuu hiyyeessa gaafatamni hiyyeessa argeetu garaan isaa bira darbee hin jira jedheetu yaadu hedduun itti gammada dhaloota kana garuu nam tokko tokko namni yaadni Gaafa mana ofiitti biddeen furdaa nyaatee bulee ollaa biratti namni rakkan akka abbaa sanii nam godhin kan jedhu ilaalchi akkasiin jira miti anuduun abbaa san ta'eefu gaafa jettee ofitti deebistu eh, bakka isaan gaafa buutu si dhukkubaa jechuudha. Kanaafiyyuu nus maal goonuu qabnaa haga naa galee an akka ayyaantutti kanan murteeffadhe waan an qabuufan egaa ka'a ammallee irra deebi'een dubbadha karaa hordoftoota kootii qabattee dhufe isaaf fakkaannee jiraatu. Kana waggaa jennu. hojii keenya dhaabna jechuufi miti karoora keenya addaan kunna jechuufi miti nus gadi taanee jiraanna jechuufi miti waan hojiin koo na baasettee murteeffattee galte hojii keetti bobba'u garuu saba keetti adda ta'uu hin qabdu saba keetiirra adda baatee hoo kanatti akka isaan karra isaan cufatanii egaa e, akka isaan jiraatan kanatti jiraata jechuun namaan illee adda nama baasa. taazaba yookaan tajjibtii jedhan keessallee nama galchaa Kanarratti keessattuu kana tanaan dura dubbatamaa jira waan ta'eef kana nanillee yaada kana qabatteetu dhufe yeroo baay'ee oo shamara biyya harabaa moo jedhu yeroo baay'ee ni dubbata namoonni waan ta'eef ta'eefiyyuu nuti warri keessa keessoo miidiyaa kanarratti wal arguudhaaf qaruuxee ta'uu qabna kanarratti jechuudha. Hawaasa keenya fakkaannee jiraachuudhaaf. akkatti jiraatan isaan irraa waa barraayyuu gaafa isaanitti sinne haala jireenya fi akkaataa qusannaatu isaan irraa barra. Gaafa asii galli bara dafneetu haala qusannaatti baruu dhabuu dandeenya baay'inni keenya jechuudha. Garuu isaanitti gaafa sitte akkaataa qusannaa asii kan galte takkatuyyuu jira yeroo darbe galte warri biyya jiru bar jireenya itti baree jette jireenyi qaala isaa garuu itti baranii jette giirsiliinii bitanii bishaan itti naqatanii eh, loomiitti cuunfatanii ji'a lama fayyadamuu jette. surree jinsii shamarreen takka surree jinsii takka oggaa afur odofeekiin godhinni uffatti jette nuti garuu eh, asii fuudhee galee tanaan boqonnaadhaa ji'a lama kafanni koonduu feekii ta'etti akkaataatti miiccanii fi akkaataatti dachaafatan baranii jette namoonni biyya keessa jiru jireenya wal baree jira jireenyaan wal hammatee jira nuti garuu itti baruudhaaf yeroo nutti fudhataa jette eh, infoormeeshinii kana naalaatti dhiyoo kana kan itti galte. Egaa kan maalinni gaafa isaan itti siqnu akkaataa waan hundaa, akkaataa jireenyaa, akkaataa qusannaa, akkaataa waan hunda isaanirraa baraa deema. Fakkeenyaaf eh, shunkurtiin amma eh, birrii shantama waan akkasii jedhanii haasa'u kiiloon egaa akka kanaa oluu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni shunkurtii hagamii waxitti godhatee yookaan itti godhatee too nyaata. Eh, dagla nutti gala jechuudha gaafa gallu. Dagla nutti gala garuu. gaafa ollaa itti siqxeetu osoo ati achi isaan irraan hin itti siqxeetu laaltu waan ollaan kee godhatu waan yookaan hiriyaa kee godhatu san itti siqte akka baraatitti jiraatan ka akka namaatti osoo hin ta'in akka baraatitti jiraatanii guyyaam darbaa bari darba tarii bara kanaaf osuma lubbuu keenya jirru waan gaarii dhaalla ta'a hin beekamu dhaloota keenya immoo kana caalaa waan gaarii akka dhaalullee rabbii isaa gaafa galchinu ni qabna. nuumtu iyyuummoo waan gaarii arginee darbina jennee yaadna kanaafiyyuu ollaa keenyatti of guddisuu osoo hin ta'in isaaf fakkaannetti siqnee hiriyoota keenyatti isaaf fakkaannee siqnee jireenya qaala'insa kana akkaataa isaa hagatti barrutti miidhamuun isin jechuun jaaladha. Egaa kaa asirra wanni hubattan hoggaa jiraate yaada keessanii lakkii mooyyuu nuti akkanaa miti kan jettan isin hoggaa jiraate yaada keessan naa barreessasaniin jechuun jaaladha. baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa viidiyoon kun isin tole taanaan laayikii sheerii godhuu hin dagatinaa egaa akkuma dura dubbadhe warri haaraa dhuftan sabiskiraayiboo osoo hin godhin viidiyoo kana hin biran darbinaa isiniin jechuun jaaladhaa baay baay turtii gaarii warri amma galtanis karaa gaarii warri turtanis turtii gaarii isin jechuu